morto já foi abençoado, porque o Senhor já derramou o seu amor. Morto já foi abençoado, porque o Senhor já derramou o seu amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo amor derramado. escondido lá, ó. Pera, eu, chama eles pra lá, Flávio, vai tirar foto. É. Não, mas o Danilo vai tirar foto né, Obrigado. aí, filho. Oh. Pega aí, retrato. Tira, não, Regi. Dá pra ele, dá pra ele. Vai lá, vai lá, Fernando. O Arthur, Arthur, vai lá. Arthur, vem cá. Vai lá. Vai lá tirar uma foto, filho, rapidinho. Cadê o Pedro? Vai o Pedro e o Arthur. Vai lá, filho. Daqui. Dá um pro Pedro aqui, ó, Pedro. Olha lá, pega um pirulito lá, ó, Pedro, manda um ó. Olha, me dá aqui. Aqui. Cadê a cor? Cadê a cor? Ela é a Fernanda. Eu ganhei. Baleia? Você gostou? É isso aí, gente. 10 anos. fizeram limpa.